Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Thank you. राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम Yeah. वनवास जानलाई राम अवतार लियाऊ प्रभु वनवास जानलाई हरे कृष्ण अवतार लियाऊ प्रभु मखन खानलाई हरे रक्षा गर हरि आएका छौँ घर परे रक्षा गर आएका छौँ घर रक्षा तपाईँले शर्मिला हुन्छ कि हुन्न हेर अरे धर्म दादा हुन्छ कि हुन्न हेर साथे यशोदाको कन्यालाई राम वसुदेवले साथे कृष्ण छोडी कन्याले हरे जेल के यशोदाको पाखैमा कृष्ण पारेर हरे कृष्ण गाईको कुलमा भागेर हामी पनि जपछि लागेर कृष्ण तिमीलाई छोडेर हरि ठेकीमा छ पानी कृष्ण राधा कृष्ण भगवानको बाबा सर्वेश्वर भगवानको शक्ति रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः पूर्व राम पश्चिम राम उत्तर दक्षिण राम पूर्व राम पश्चिम राम उत्तर दक्षिण राम हरे चार दिशा राम राम छैन खाली ठाम राम राम I'm a man of God, I'm शंकर भगवान हरे नारायण नारायण नारायण बोल हरे नारायण गई नाम मात्रै रहेछ आनाको बच्चन भगवान गो राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मन फेरे रे गंदगी हवा मरण तेरे हरे श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरा हरे हे नाथ नारायण भजरे सर्वेश्वर भगवान को राधा कृष्ण भगवान को वैदिक सत्य सनातन धर्म को हरिहर भगवान को दुर्गा भगवती माता को गणेश भगवान को सायंकालीन भजन सन्ध्या को मण्डपको प्रभाव सम्पूर्ण कुलपितृहरूको उद्धार होस् उद्धार होस् जय होइन उद्धार होस् Grab हरे हरि भनना भक्त हरि भनना छैन हरि भनमा भित्री मनमा हरे भनना भक्त हरि भनना छैन Hari videography photography video mixing RR studio Rampur नगरपालिका ओडानबर पाँच बिझार बजार स्कुल रोड पाल्पा